thank you Ha! daripada yang lain ya. Wingi-wingi neng kono tak adiai ya. Neng iki nggo ngetes keterampilamu kabeh. Mengko nek e keterampilamu iku bagus, anek wong seneng mesti ana sing nambahi. eh, <laughs> rada kasar meneh nganggo cah iso sabar balik mbok ben mlaku kono balik ah aus nah urut rambut wis ditambahi karo simbah Carane matur nuwun karo mbake ngono. Anggepmu kowe sangoni ngono. Wong dikon ngetok anu dudane keterampilane padha pecicilan erek dhuwit ae doan. aku njaluk sing gedhe dhisik sing gedhe dhisik jaja keringetmu kecut <laughs> eh sing gede orang salaman eh salaman salaman kudu kudu uh ayo ayo sing cici garis cici kayak jemuk to my